standing right bosques Llevan un piloto por si piove y una máscara de gas Y al de la casa le contamos esa vieja historia En la que siempre un carnero iglesias para quemar Y una vez leí hice una canción que se llama El Tiempo y era sobre tres tipos que robaban el tiempo, se decidían a robar el tiempo. Ah, sí, ahora vamos a cantar. Y después me enteré de una historia de que hubo tres personas que intentaron realmente atentar contra el reloj de Kenwich, en London. Y justamente para acabar con la idea del tiempo, Joseph Conrad escribió sobre eso en su libro El agente secreto y la canción es... Fue planeando detalle descuida el reloj Convocó a sus amigos para la misión Uno era cojo de bigote atroz Otro tenía lepra y algo de pasión Se juntaron una noche para comenzar. Polvorán chimangos, no hemos de gastar Dijo el pensador al contar su plan entraron al bar Pidieron tragos sin naipes para disimular Y llegó el hombre triste con puntualidad Y entendió que de la trampa ya no podía escapar los tres hombres se movieron con sorpresa y confusión El cojo le pidió al hombre triste que le entregara el reloj Mientras el leproso lo abrazaba y le susurraba su amor Y el pensador ya en la vereda ponía en marcha motor Y desde esa noche vivieron fuera del tiempo Y el hombre triste los busca a través de las eras con sordo rencor Gracias.